Sí, claro, hombre, Rubén, lo sé. Me acabo de entrar. Otro podcast. Es como <laughs> exactamente lo que necesitamos en este mundo ahora mismo. Es las opiniones de Rubén otra vez, una hora cada puto día. Por favor, es que no puedo más con este tío. Claro, no, más pesado no puede ser. Apenas por escribir. Y ahora que tenemos que escuchar esta mierda cada día, pues no, nunca. Claro, está, ya en, mi lista negra. Pues también es que sale en cada puta cadena. Es como con Risto en la 1, en 5, joder. Y ahora que otro podcast, es como este tío no vale para nada. Es muy pesado. Y quiere sus 15 minutos de fama, pero luego que otros 5 años más, Rubén, Rubén, Rubén, pues no, basta ya es que no puedo con este tema. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.